omusumba wilson bugembe amaze n'akikakasa n'agamba nti alina omuntu gw'alaba kino akikonfaminze oba akyogeddeko era n'akitegeeza abagoberezi be bwe yabadde mu saaviisi emu muzabeeramu mu kyakiyewali enansana ono amaze ebbanga ddene y'omu ku basumba abatannaba kuwasa wano eno ab'amaanyi abatannatulaga nadde yadde okutulaga bakyala mukyala we olunaku lwabadde lwa sande bwato yavuddeyo mu church n'agamba abagoberezi be nti anti munange n'abasinga wano eno tebakimanyi nti nno nina gwendaba n'abagamba naye essaawa za kakati njagala mbategeeze mmwe nga chaki oba ngamwe abagoberezi bange nti nina gwe ndaba era bwatyo mu bigambo bye yasuubiza abantu nti ye wakuwasa omwaka ogujja ye 2 2 ye 2 24 okusinziira munnange ku bantu abawagizi be n'abamwagala n'abali eyo wabweru bonna bonna bamusanyukiddeko nga bagamba nti bw'aba nga amaze n'asalawo nti agenda kuwasa bamwagaliza birungi byereere bamukubidde enduulu bamusanyukidde nnyo ne bamu aboogera ne boogera abacriticizinga ne bacriticizinga naye nga ye yavuddeyo mu butongole omusumba pasta wison bugembe mu bigambo bye neyeyogerera nti alina omwana w'omuntu gwa datinga alina omuntu gwalaba gwatannaba kubanjulira wabula asuubizza nti agenda kumwanjo agenda kuba nga amukuba embaga omwaka ogujja si byakwekyusa si byakwefuula oluvannyuma lw'emyaka gyonna gyonna gine eno agambye mbu at least kati alina gwalaba era akakasizza nti amwetegereza ekimala omwaka ogujja bw'atyo ayagala amukube embaga maketke abantu munange endiga ze zimusanyukiddeko nnyo nnyo nnyo nnyo wamu naffe tukuyozayoza pasita bugembe okutuuka ku buwanguzi obwo obanga osobodde okimakinga after all these years nobeera nga osobodde okwefunira omwagalwa tukwagaliza obufumbo obulungi munange tukwagaliza amaka amalungi ne mukyalawo omupya gwe tunatirwa okulaga abantu ee kikyo abantu basanyufu nnyo era balindiridde era njagala nkubuulire tomanyi kyogenda kuba ngaokoze mu ggwanga muganda wange tukwagaliza obufumbo obulungi katusuubire ebyaleero tebigenda kuba byakubuzaabuza tebigenda kuba byakusudya abantu nga bulijjo ekijja kibeera leero kyavudde mukamwake direct nzira ne nkujukiza nti tewerabira nti dr bive organics yatusaamu ssente waneeno gwe ayagala okufuna obujanjabi obwekika kyonna kyonna kyonna obujanjabi bwono dr bwahabo strictly habo gwe ngaolina ekirwadde kyonna olina kyagala okwebuuza mukubire ku simu eyo gyolabaawo wansi ajja kuba akunyonyola buli kimu asangibwa ali eri lubaga road ku access building kolutuukawo buzabuuza office eya dr biva organics oba bwewatosobodde kutuukayo soka omukubireko mukole appointment ojja kwogera namusawo direct dokita yennyini nnyini yaikukwata oyogere naye omwebuuzeeko na buli kimu kyoyagala okumanya ajja kuba akikutegeeza webale nnyo okuba nga otugoberera gwe munnange yonna yonna yonna gyosi